Magandang araw! Ako nga pala si Teacher Beth. Welcome sa aking channel! So, sa oras na ito, mayroon akong life encouragement verse na isi-share sa inyo. Ito ang If you believe, you will receive whatever you asked for in prayer. Ulitin ko. If you believe, you will receive whatever you asked for in prayer. Makikita natin yan sa Matthew chapter 21 verse 22. So, ano man ang hingi natin sa Diyos, kanyang ipagkakaloob kung tayo ay mananalangin. Kung tayo nananalangin, ano man ang hinihiling natin sa Diyos, hinihingi natin sa Diyos, kanyang ipagkakaloob. So, thank you for watching. God bless. God bless.